Ja se nadam da neko ko gleda ovaj video može da mi odgovori na pitanje. S obzirom da su sekli sandvič panel i bacali uh, ovu staklenu vunu, ona je meni jako potrebna za kuću. Da li bi bilo dobro rešenje da uzmem foliju, onu stretch foliju, i da probam da zavijam ove parčiće staklene vune i da to koristim kao kao izolaciju. Da li ima neke veze ako ona bude onako spojena. Mislim, zatvorena u stretch wall. Baš ima dosta. Znači, sad treba tu malo i da se poradi na tome, da se nađu ti celi pačići. Ali moglo bi da posluži. Bar za to ne bi morala da ovaj, da zaradu ovu svu dajem. Molim samo odgovor za to pitanje. Ovako izgleda posle nekih dva i po do tri sata. Uspela sam i da spakujem i da podignem gore ove kutije. A flaše sam samo nekako uspela na jednu gomilu da stavim, da spakujem. E, e, tako. I ovdje ovo ostalo. Ovo ću najvjerovatnije ovaj u nedelju. Evo, to tako izgleda za sad. Vola bih da ovo nisu radili kao što su radili. Ali ovaj, nastavili su. O, prošli video, ostavit ću link. O, gde se pisala o travanju mejde i tigra. Nažalost, ni tigar više nije tu. Da li su ga otrovali, ubili, ne znam, ali verovatno da je nekome zasmetao onaj snimak koji sam uradila. Nažalost. Ovo jednog dana ima da mi padne na glavu. Bar kad nose senekaski na one kućene dobro delo da ne poginu. Mislim da bi bilo dobro. Ništa narode, to je to. Evo tamo vidi se ko je glavni krivac. Lavčina. Nekako gur. Da nije njega ne bih ovo ništa ni mogla da donesem. Jedino kolica na jedan tačak, pa tamo onda cela gradska da padne na No idemo dalje.